jeleniš trota konj, puši travu i voli ga kurac. Ma boli me kurac. Jednoga dana Mile njištiću se razbio sat. Ujebote, sva sreća da me boli kurac. Mile njištić rota puši travu i voli ga kurac. Ma boli me kurac. A kad boli kurac,